Игра в маусбол. Предположим, что вы едете в метро, достали телефон и решили сыграть что-то динамичное. Например, в Тетрис. Но Тетрис уже надоел. Мы предлагаем сыграть нашу новую игру Маусбол. Она существует в виде и для Windows, и для Android. Ссылки в описании. Начнем. Вам не приходило на ум, что игра на iPhone по форме идеально напоминает футбольное поле? Мне пришло. Я подумал, можно ли в каком-то виде погонять на этом поле в мяч или в мячи. Включим игру для Windows. Видно несколько кнопок. У нас игра происходит с роботом. И первый up-down это уровень его мастерства. У нас там просто есть один параметр – время выполнения одного действия. И он уменьшается в несколько раз при повышении уровня. От 0 до 11. Сделать игру для двух живых игроков планируется. Второй апдаун. До скольки голов продолжается, одного из игроков продолжается игра. И две кнопки – help и begin. Поставим уровень мастерства робота в ноль. Он будет очень долго думать над своим ходом. И, можем, и мы сможем спокойно потренироваться. Мы завели чужую биту, но можно завивать сами мячи. Не нужно. Давайте быстренько забьем также быстренько мяч. как мы шустро забили гол в роботах Тугодума. Правила просты. Игра производится битой. Это, это моя бита, и бита есть у соперника. Удар бывает удобный, левой э, кнопкой мыши притягивающий. И неудобный, правой, правой кнопкой мыши отталкивающий. Он неудобен по двум причинам. Во-первых, не виден прицел, а во-вторых, база удара меньше. И удар, значит, получается не такой сильный. А сила удара зависит напрямую от расстояния. вот как играет наш робот, так сказать, программа на автопилоте. И главное, ворота открываются только тогда, когда все четыре мяча окажутся, или кружка, или шайба, называйте как хотите, окажутся на другой половине пола. Вот они оказались, ворота открылись. Если же на чужой половине осталось три мяча, то ворота частично открыты. В каком смысле частично? То на такой удар они э, остаются закрытыми, но если удар отталкивающий, то открывается на полторы секунды. Сейчас забьем гол какой-нибудь. Еще одно дополнение. Чужую биту можно забивать в любые ворота, можно в свои. Сейчас забьем свои. тоже пройдем. А сущности все. На Android-версии все то же самое, но со своими естественными изменениями. Удар там производится при отпускании пальца от экрана, а переключение удобный-неудобный удар дополнительной кнопкой реверс. Поставим роботу на наивысший уровень и будем сопротивляться до конца. Посмотрим, получится ли у меня. что-то не очень. Да, не получилось. Давайте я хоть хотя бы забью гол где-нибудь на шестом уровне робота. А сейчас, ага. А сейчас посмотрите, как красиво выглядит игра на айфоне.